Титана Марол в э, ну номер, как обычно. Так, куда это летит? Ну, Нормально. Да, видимо, заземлилась. Это Лос-Анджелес. Блин, 90 же, я забыл. Блокбастер видео. Блокбастер видео, я там был один раз. Как она куда Саундтрек, нормальный такой Это не Фьюри говорит? В зеленом костюме, кстати. Сразу же насквозь. Это же девушка, метод зеленый костюм. Да вот не думал, что один такой. Луис. великая. На нее никто не обращает. Опять же, по разным десятилетиям все-таки 2018 год. Есть кепки, чувствуется, да. Не красавчик Покажите, пожалуйста. О, да! Это О, мужик, есть юрист криминального Это сложный вопрос. Я красиво. События. Эпизоды. Ну, это Моника Рамбо, которую мы видели уже. Снято красиво. Как будто я жила здесь.

смешиваю. Красный. Опа! Капитан Марвел. Хорошо. Мне кажется, что даже образом повлиял на